Eu era criança e não entendia o que se passava no meu dia a dia. Passamos maus momentos, mas nada nos faltava. E agora posso entender o amor do Pai. Por vezes estava doente, ele já não comia, se sentava saudades com remorsos o teu peito, olhando a sua foto. Acima das saudades lembram todos os momentos. E o meu Isaac, eu abracei chorando, eu também chorei. O meu Isaac eu abracei, ele chorando, eu também chorei.